से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए आखिर में सबसे हंसी धोखा जिंदगी ही देती है Previous. और सुना है तुमने तो ऐसा प्यार किया कि कोई करने वाला ही उसे समझ सकता है वो छोड़ के चली गई दुनिया में लेकिन वो चाहे किसी भी दुनिया में हो कभी तो मिलोगे तुम उससे क्या कहोगे उससे मुजरिम थे सजा काट ली कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे उसकी नजरों में उठ सको ताकि वो कह सके तुमने प्यार किया ऐसा जो कोई और नहीं कर सका I am proud of you achieve